De volgende video bevat spoilers voor de boeken van Duncan Egg en A World of Ice and Fire. Rowan Webber is een belangrijk hoofdpersonage in de boeken van Duncan Egg, genaamd de Sorn Sword. Ze is geboren in 185 na verovering en verdween mysterieus in 230 na verovering. Rowan had de bijnaam de Rode Weduwe en het lagere volk beschuldigde haar van het vergiftigen van haar echtgenoten en het verkopen van haar ongeboren baby's aan de heer van de Zeven Hels. Op dat moment is ze 26 jaar en al viermaal getrouwd geweest. Voor zijn dood probeerde heer Wyman Webber zijn dochter uit te huwelijken aan zijn kastelein Sir Lucas Inchfield, maar ze weigerde hem. Dus liet Lord Wyman in zijn testament opnemen dat Rowan binnen twee jaar moest hertrouwen. Deed ze dat niet, dan ging Goldmode naar haar neef Sir Wendell Webber. In het boek kreeg Rowan een conflict met de vader van haar ex-geliefde Lord Oscray van Standfast. Het conflict ging over een riviertje dat tussen hun twee gebieden stroomt. Rohan nam al haar krachten mee naar het riviertje waar ze werd geconfronteerd met een jonge Duncan de Tol, Lord Osprey en Duncan's schildknaap een jonge Aegon de Fifth met de bijnaam Egg. Rohan accepteerde een duel om leven en dood en koos Lucas Longinch als haar kampioen. Duncan doodde Lucas in het duel en zo werd het duel beslist in het voordeel van Lord Osprey. Later bezocht Rowan het graf van de zoon van Lord Osprey en toen ze begon te huilen troostte Lord Osprey haar. Ze trouwden de volgende dag en zo kon Rowan net op tijd Coldmoot houden. Na dit boek horen we pas weer van haar in het boek The World of Ice and Fire, waar ze trouwt met Gerald Lannister, bijgenaamd de Gouden Leeuw. Dit werd haar zesde huwelijk en tevens haar laatste voordat ze verdwijnt in 230 na verovering. We hebben maar een klein aantal bladzijden om te zien wat er met haar is gebeurd. Als ik alle informatie bestudeer, kan ik alleen maar tot één conclusie komen: dat ze moet zijn vermoord. Rowan Webber had namelijk de perfecte familie, met vier zonen, en bovendien was ze lady van Casterly Rock, wat de rijkste zetel in Westeros is. Als ze was weggelopen voor iets of iemand, zou heel Westeros haar herkennen als de rijkste dame met haar weinig voorkomende rode haren. Daarom denk ik dat moord het meest voor de hand ligt, maar wie verdenk ik ervan? De enige persoon waar ik in die rumoerige tijd in de Westerlands aan kan denken is Lord Robert Rain en zijn nakomelingen. Robert Rain is de Lord of Castamere op het moment van Rowans verdwijning. Hij is iemand met grote ambities voor zijn huis. Zo nam hij Tywald, de oudste zoon van Rowan en Gerald, tot zijn schildknaap. Maar zijn ultieme doel was zijn enige dochter uithuwelijken aan de erfgenaam van Casterly Rock, in dit geval diezelfde Tywald. Hij regelde een huwelijk tussen zijn dochter Ellen en Geralds oudste zoon Tybalt. Uiteindelijk kwam het nooit tot een huwelijk. Tijdens de opstand van Huis Peak werden zowel Robert Rain als zijn schildknaap Tybalt gedood bij de bestorming van Starpike. Na de dood van Robert werd Roger de nieuwe Lord of Castamere. Het masterplan van Robert Rain leek in 233 na verovering voorbij, doordat er iets bijzonders gebeurde. Ellen verleidde de tweede zoon Tion genaamd, terwijl hij nog verloofd was met de dochter van Lord Rowan van Golden Grove. Een verdrietige Gerald die naast Rowan nu ook Tywood verloor, liet zijn zoon zijn hart volgen. Dit was bijzonder aangezien er zelden tot nooit huwelijksverbonden worden verbroken en zeker niet met zo'n groot huis uit de Reach. Lady Elle trouwde met Tion in 235 na verovering en werd in alles behalve naam Lady of Casterly Rock, aangezien Gerald weigerde te hertrouwen en ging zich steeds meer met de zaken bemoeien van de Westerlands, aangezien Gerald zich steeds meer terugtrok. In haar nieuwe positie breidde ze de macht van House Rain uit. Zo verrijkte ze haar familieleden, waaronder haar broers Roger en Reinhard met banen, onderscheidingen en landgoed. De Rains werden steeds rijker en rijker en weigerden de schulden aan de Lannisters terug te betalen. Dat eindigde allemaal toen Tion en later Lord Gerald stierven. Titus werd toen de nieuwe lord van de Westerlands. Titus was veel zwakker dan zijn voorganger, maar zijn zoon, de beroemde Tywin Lannister, was dat niet en vernietigde House Rain. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Waarom denk ik nou dat het Robert en de Rains waren die Rowan vermoord hebben? Robert wilde zijn familie verrijken door zijn dochter Lady of Casterly Rock te maken en instrueerde Ellen goed voor het geval hij overleed en er iets misging. Maar waarom Rowan Webber? Rowan was een sterke vrouw, als ze echt moordzuchtig was en Gerald zou doden, zou de toekomst van House Rain in onzekerheid verkeren. Zo trouwde Rowan steeds met een rijkere echtgenoot en was ze ambitieus naar de positie als Lady of Casterly Rock en zou Ellen geen enkele invloed krijgen. Ook zou Rowan als de moeder van de erfgenaam hem kunnen beïnvloeden en alle leningen en onderscheidingen van House Rain kunnen beëindigen. Als laatste kon het nog gebeuren dat Rowan de verloving zou verbreken tussen haar zoon en Ellen, om vervolgens haar zoon aan de dochter van Lord Rowan van Golden Grove te geven. Dit was een goede mogelijkheid aangezien Lord Rowan de leenheer is van House Webber en zij een eed aan hem heeft gezworen. Met Rowan uit de weg zou dit allemaal niet gebeuren en kon Ellen met Tywell trouwen en eventueel bij overlijden met Tion. Dit was onmogelijk geweest als Gerald overleed en Rowan het voor het zeggen had. Dit is al het bewijs dat ik uit de gepubliceerde boeken tot nu toe kan halen. Ik kan het verkeerd hebben, maar ik zie wel degelijk voordelen voor het gevaarlijke huis Rain. Een laatste noot. Ellen noemde haar eerste dochter Rohan. Is dit iets wat Tion graag wilde? Of is het een manier om haar vaders crime af te kopen? Nou, duimpjes omhoog als je het filmpje leuk vond en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer.